Ja, hallo, ich bin's, eure Tia, aka Coffee Lush und Sorcery und wir spielen wieder Alan Wake, American Nightmare. Ja, ähm, Mr. Scratch hat uns wieder zurückgeschickt, unser böses alter Ego. Emma ist wieder am Leben, darüber bin ich sehr froh, ist ein nettes Mädelchen. Und ähm, wir müssen einige Sachen jetzt nochmal wieder neu durchspielen, das finde ich natürlich dann nicht ganz so nett. Äh, einfach weil, äh, das haben wir schon getan und, äh, naja, das wird jetzt nicht leichter. Hm? Aber ich denke mal, wir werden das sehr gut hinbekommen. Ich habe vollstes Vertrauen in euch als Zuschauer und mich als Spielerin. Oh. Hey, Hey, hey, hey, hey, hey, Du altes Arschloch. Und jetzt mache ich etwas, was zwar ein bisschen doof ist. Weil eigentlich sollte man ja sagen, mit, mit den äh, Munition, die man hat, sollte man jetzt versuchen klarzukommen. Aber schlau wie ein Fuchs gehe ich nochmal zurück und ich hole mir noch mehr Munition. Ich glaube, ich werde sie brauchen. Und wenn nicht, dann, äh, pff, ja, ist so. So. Jetzt nochmal dasselbe Spielchen. Und sind noch genug Birdies unterwegs. Eigentlich mag ich ja Raben, das muss ich sagen, ne? Aber so böse Raben mag ich dann auch nicht. So. Ist hier irgendwas? I don't make friends easily. I know plenty of people, but I don't let most of them close. I've known Barry Wheeler ever since we were little boys. We had the time of our lives. I'd get us in trouble, and he'd talk us out of it. Things haven't changed that much now that we're grown-ups. He's the most loyal and dependable person I've ever met, and all the things that count anyway. You could call him a weasel, and you wouldn't be entirely wrong. You could call him a clown, and I would reluctantly agree. But he has never let me down. Ich bin ja gespannt, ob wir ihn jetzt hier nochmal wiedersehen. Nicht? Ähm, Barry war jetzt äh, im Hauptspiel so eine Art ähm, Manager von äh, Ellen. Ich werde hier schon wieder auf etwas <laughs> vorbereitet, habe ich das Gefühl. Mm, hopp. Hm. Ja, das war klar. So, wo ist der nächste? Komm. Zeig, wo ist er? Das tat euch weh. <laughs> okay, ist der andere weg? Well, here we go again. Better get ready to run. Hä? Wieso? Ist was? Ich muss hier erstmal wieder alles so zusammensuchen. So. Brauche ich nicht. Ah, ich werde mal wieder die Pumpgun rausholen. Besser ist. So, und dann werden wir jetzt hier mal... Wir müssen da oben hin. Freundlicherweise wurde hier alles für mich zusammen hingelegt. Oh, okay. Ach so, ach, jetzt weiß ich. Hm. Ich habe mir über ihm überlegt, was, was muss ich hier nochmal machen. das Rad angebracht, Batterie und Ghetto Blaster. So, das Rad. War hier? Äh, nein. Fuck. This was a little bit false. Ähm... Blümchen. Das Rad. Oh. Nummer uno. Genau, jetzt, das, jetzt passt es wieder. Und jetzt muss ich hier rüberlaufen. Was war das? Nee, brauche ich nicht zu interessieren. Ähm so. Und ich habe dir die Sequenz ohne Musik damit es nicht nochmal gesperrt wird. Ja, ich weiß, ich reite auf dieser Sache herum. Holy moly. Bye bye, Grandoline. Yeah, yeah, yeah. Hui! Nein! Pass doch auf, du Idiot! Uh. Nachladen. Oh, das sieht nicht gut aus. Freunde der Nacht. Das sieht nicht gut aus. Ich brauche unbedingt Licht. We'll be in trouble. Better hurry. Ach. Ich brauche Licht. Scheiße. Oh, Blendgranate nehmen. Wo? Da. Okay. Emma! Coming! I knew something bad was gonna happen to me! Immerhin, ich habe <laughs> wieder meine, meine, meine ganze Power. <laughs> Ich wusste es, ich wusste, sie würden mich fertig machen. Ah. <laughs> <laughs> Oh Mann. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich erstmal hier die Granate werfen. Emma! Coming! Jetzt müssten nochmal wieder ein paar aus dem Büschen springen. Just keep your head down! und jetzt bist du dran. It's okay. It's safe now. Ja, ja, ja. Ups. Achso. Ich dachte eben, dass da äh, eine, eine Seite hängt. really bad feeling about all of this. I'm gonna need those keys to the diner now. There's a motel key there that I have to get. Oh, hey, you don't have to do that. I have the motel master key. Yeah! I work for the same company, you know. Um, what's at the motel? Well, there's a dead guy. He's got something I need to get into the Mount Redtooth Observatory. God, that's awful. Hey, um, you wanted to know about the guy who looked like you, didn't you? Hmm. The last time you said he had a party, and, but you didn't go. I... no, that's not true. I did go. It was really great at first, and, and then... I didn't see it myself, but I hear he turned nasty. He hurt a bunch of guys pretty bad, and there was this girl, he... she died. Mm -hmm. But I didn't hear about that until afterwards. I thought that he was so charming. And then he went to the diner. That's, that's right. I wasn't involved. I wasn't involved with that at all. I don't know what happened. Fine. I need to check out these motel rooms. In the meantime, you stay here, okay? I'm serious. Keep the lights on and stay here. Yeah, okay. You got it. I sure hope you're right about this. You're gonna stay here this time, right? Because the last time I didn't and that thing, whatever it is, happened to me, Hmm. Yeah. I don't want you to get hurt again. Don't worry, I'm gonna stay put. I don't remember what happened exactly, but I learned my lesson. Good. Oh, ich hoffe. It doesn't have to happen exactly the same way this time around. You proved that much when you went out and got those things for me. I think you're gonna be okay. Let's hope you're right. Hmm. Ja, ich will nicht, dass sie stirbt. Oh The memory of her own fate haunts Emma Sloan and fills her with dread. This time, she does as she's told. It's not enough to save her. Oh Gott. Oh Gott, ich hasse dieses Spiel. Oh Mann. Ich dachte, ich hätte eine reale Chance, ihr zu helfen. rein. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of deja vu. How many times have I seen myself like this now? And then there was that easy grin that never seemed quite as quick or natural on my own lips, the dark, malicious twinkle in the eyes, and I knew who I was looking at. As he pulled back and revealed the room behind him, my throat went dry. There was nothing I could do but watch. Hm, ich wollte Emma retten. Oh Mann. Da können wir immer noch nicht rein. Hier ist nichts. Okay. Alles klar. Okay. Raus. Raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus. Ah, so. said that nobody knows what the future might bring, but for this man, it's no longer entirely true. Mm. A weaker man might simply give up, but the champion of light is an expert on destiny. Sometimes the puppet and puppeteer can be one and the same. Ich ärgere mich gerade. Äh, ich habe die eine Seite nicht geholt. Ich hätte erst die Seite holen können und dann die Schlüssel. Oh, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Oh. Mount Tooth. Its top littered with man-made eyes that stare into the endless depths of space. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. Huh. As history repeats itself, the man remembers the patterns. He knows that he needs the missing part for the telescope. I'd better find Dr. Meadows' car. That's where the camera should be. Ja, das hatten wir letztes Mal auch schon. Das beeindruckt mich jetzt nur peripher. Ach, oh, fuck. <laughs> Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein. Arschloch. Da, ich war doch gar nicht in der Nähe. That means there's a caller out there. You know, when the hours stretch into eternity like this, when it feels like I'm stuck in a rut and just reliving the same endless night over and over again. Over and over I feel genuinely touched by someone actually reaching uh-huh. out to me, breaking the monotony. I just want you to know hmm. that it really matters to me. Caller, you're on the air. wieder ein <clears throat> uh, did you know that uh, this is my dream job? True fact. Ich brauche ein paar Blendgranaten. hier ist irgendwo eine Seite. Wo ist die Seite? Ähm. Oh. Da ist die Seite. ich habe zwei. Okay. The atmosphere in the projection booth at the drive-in was charged, almost unreal. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It'd been a hot day. The summer was nearing its end, but it wasn't over yet. No kidding. When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael, telling her to hurry to the observatory, she didn't waste any time. It had been a nice party, She'd had a good time, but her social life would always play second fiddle to the mysteries of space. Michael never showed up, of course. He'd pulled over at the wrong rest stop. She never even thought about him at the time. Hmm. The phenomenon in the sky above her was too fascinating. Okay. So, gut gepimpt können wir jetzt nach da oben laufen. So. Schon wieder eine von denen. Nö, nö, nö, nö, nö, nö, nö, nö. Au, au, au, au, das war ja ein doppelter. Nee, nix, nix, nix, nix, nix, nix. Huhu. Moment, hier war einer. Ah, das, da ist die Seite. Okay. There are places where our world is worn thin and another reality brushes against ours. One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington. But there are others. That other reality is dark, vast, and malleable, always in flux. In its depths dwell vast forces and alien energies. They're dangerous. But in one of these places, if you know how, you can channel the power of that place and use it to shape reality. Okay. War hier noch... Habe ich jetzt geirrt oder war da nicht doch noch eine Seite da? Mhm, mhm, mhm. Okay, dann wollen wir jetzt mal dann zu der netten Dame hin. Ach nee, ich muss... Ich muss erstmal hier hin. Genau. Ich musste da herumgehen. Äh? Wo? Wo? Wo? Habe ich jetzt hier schon Halus oder was? Ich habe Halus. Mmh. hörte sich eben so an, als wenn da irgendwas erschienen wäre oder so. Diese hm. The darkness rose from the depths of Cauldron Lake and took Alice. It needed words. It needed me to write its way into our world. She was leverage, a hostage. I complied, but with a twist. I put in a loophole that gave me a chance to fight back. I was hunted by shadowy enemies, but I faced the darkness. I fought it with light. I drove it back. I saved Alice, but it came with a cost. I was trapped in the dark place below Cauldron Lake. Hm. So endet im Prinzip so dass das ähm, ursprüngliche Spiel. Äh, Alice wurde von der Dunkelheit geschnappt und als ja, Hostage gehalten. Da komme ich nicht rein. Und ich habe mich praktisch dann für sie äh, geopfert. Na, sie ist dann wiedergekommen. Äh, und ich blieb dann verschwunden. So. Der Teppi? Ja. mich doch von dir nicht verarschen. Da laufen wir jetzt mal nicht rein. Ah, okay, wir gehen jetzt lieber dann schon mal zur Sternwarte hin. So. Oh, ich wusste, dass da was kommt. Und da ist noch etwas, was ich mitnehmen kann. Hey, Moment, ich kann ja auch gucken, ob ich, ob ich jetzt hier an die anderen Sachen rankomme. Ha, gefickt, eingeschädelt. Ähm... Nein, will ich nicht. Äh, eine Pumpgun finde ich besser. Die macht mehr Schaden. So. Ah ja. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Komm, komm, komm, komm. Nein, nein, nein, nein. Wo seid ihr? Da. Nachladen. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales. There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. No kidding. So. Können wir nehmen? Wir können nehmen. Okay. Gibt es hier noch irgendwie etwas? Ja, das roch doch eben nach einer Seite. Da. The Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness. The taken Mr. throws at me are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me. But I've survived worse. I can't let them stop me. Mm -mm -mm. So. Gut. Dann... Ups. Was war das? Hm. Ich habe immer noch nicht genug. Das kann es eigentlich nicht sein. Die habe ich jetzt eben nicht mitgenommen. Weil ich sie auch nicht mitnehmen kann. Okay. Jetzt sind wir hier. It's you. How dare you? No, wait. It isn't you, is it? I... I suppose you'd better come in. I'll... I'll unlock the door. Gut so. Thanks. Good, good, good, good. Okay. Mal sehen, ob da wieder das äh, selbe wie vorher kommt. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Hmm. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. Ah, I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? so... <sighs> You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. all right. Uh, let's get it installed. Okay. Und äh, jetzt machen wir einen Cliffhanger, weil die Episode ist schon ziemlich, ziemlich lang geworden. Äh, ich glaube, jetzt gehen wir schon auf die 40 Minuten und so, so um den Dreh rum. Ähm, meine Festplatte, die hat jetzt irgendwie noch 60 Gigabyte offen. Das heißt, äh, wenn ich noch länger aufnehme, ähm, ja, werde ich jetzt nicht mehr äh, ja, das Ganze ähm, abschließen können, sag ich mal. Äh, von daher machen wir es jetzt dann einfach so. Äh, ich mache die Folge fertig, ähm, wandle das in einen schönen, süßen Format um, dass es dann hochladen kann. Und äh, ich denke mal, in den nächsten Tagen, da werden wir auf jeden Fall ähm, ja, das Ende dann eben auch erreicht haben. Ich werde das über die Tage dann weiterhin hochladen. Ja, ne? und ich hatte, hoffe, ihr hattet Spaß ich fand es diesmal so ein bisschen textlastig, aber ich finde es interessant zu sehen, ähm, was hinter äh, Ellens Story steckt. Und äh, ist für euch ja auch nicht ganz verkehrt. Das Problem ist eben, wenn ihr, äh, wie gesagt, ähm, dies, die Hauptstory nicht gesehen habt, ne, dass euch äh, manche Sachen so ein kleines bisschen fehlen. Zum Beispiel auch so ähm, die Connection zwischen, zwischen Barry und natürlich dann eben dann auch ähm, Ellen zum Beispiel, ähm, was vorher alles so passiert ist, warum er überhaupt in dieser komischen Welt gelandet ist. Ähm, aber seht es an, einfach als sein Shooter. Und ähm, ich, ich finde das Spiel wirklich extrem geil. Okay, ähm, das sei gesagt. Ähm, ich ja, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wobei, wenn ihr dieses, äh, diesen Streifen seht, wird es wahrscheinlich dann wieder äh, in der Mitte der Woche sein. Deshalb wünsche ich euch einen richtig tollen Tag. Genießt es. Wir haben Sommer. Tschakka. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.